Mambo ya alama eh. Tomasa alishika kwa alama. So ukiona hawa wananiita Yesu pia wameshika kwa alama, wamefunuliwa na Mungu. Kunywa pombe <laughs> wewe, hata ile maneno unazungumza inaoneshana wewe ni mmoja wao. Kuka enzi ya miaka elfu mbili iliyopita mpaka wa leo nimeingia duniani na mwili tena. Usicheze na huyu, Kwa Wanafahamu kama huyo Yesu ni wa ukweli hakuna kitu kama hiyo. Yesu anafanga nguo za red, anaweza kaa nakaa kama mganga <laughs> Jesus rafu white. Sasa nataka kusema, nataka kuambia huyo Yesu atongaleni kitu kimoja. Mhm. Sasa si unajua Yesu alisulupiswanga. si alisulupiswa hiyo sasa aliwekwa misumari. Oh, yes. Nataka nikuje na nyundo, nataka nikuje na sukumata na nyundo. Hey! Nikuje na misumari inchi saba. Ah! Namtafuta wezi wawili wa, waruya Ruya kuku kama wewe sasa. <laughs> Eh. Halafu tuupige huyo Yesu wenu, watongaleni misumari saa miguu saa mikono, halafu tumusike. Maana akifufuka tuchuyo ni Yesu wa ukweli. Eh. Oh my God. Hmm. Hey God kurejea duniani kwa ajili ya unyakuzi. Kisasi hiki leo ni unyakuzi. You are a liar. Si kusurupisha tena. Malaya wewe. Yesu! Hata umenikasirisha tu budi. Lakini Wakenya tena wamefanya tambi mingi, anafaa asurupishwe tena. Pende hiyo sana. Eh, ile nyumba ambayo tulikuwa tunasema kwamba bwana wa Tungareni atafanyia karamu yake na wanafunzi wake tayari tumeshang'arisha, mafunzo amefanya kazi mzuri, tayarisha hapa Sakameti Yindi atakula na wanafunzi wake <laughs> ulafi Allah Allah nunua mikate nyingi sana na mashapati tumepata kikombe ambaye atatumia kwa divai yake Lakini divai tumekosa, so imebidi tuongee na mama wa area hii Ile mama Pima na amekubali ako na busaa mzuri kabisa tena ile ya ngoo eh, hiyo, ndo atatumia kwa hiki kikombe kukunywa pamoja na wanafunzi wake. Kama eh, mnataka msalaba na miti, mnaweza pasua mbao, tuko nayo, nyundo iko hey! misumari pia tumeandaa hapa. Hii ndo ilikuwa imekosekana, misumari kwa ajili ya kumsulubisha Bwana Yesu. Kwa hivyo nimekuja na misumari tena mirefu vizuri kabisa, inchi sita. Oh my God. Tayari nini? Mimi niko asubuhi na mapema tena. Mimi nimejipanga namna hii <laughs> na mwizi hajatumwa na Mungu, ni kimbelembele yake Deni boli mambo bado aseme Uhuru Kenyatta ti Uhuru mimi yes, shindwe na mu, shetani mshenzi <laughs> Brother Atuoli. Nini Mungu unanipatia punishment? Ingia kwa roho ya mtoto wa Kenyatta. Mwaga kwa rasku. Mimi ni mdhaifu katika maisha yangu pia upigwa. <laughs> Msaliti. Nani? Msaliti. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. <laughs> Msaliti ndo tumekosa bwana. Pesa. Do iko, do iko. Si ati M-Pesa. Mimi tunakuganja yako biashara kutokana. Sasa sijui nikakusaliti niseme najua unakoishi. <laughs> Eh, eh, Hadi wachie. Eh! Hadi wachie. <laughs> Na swala la kusulupiwa. Najua wewe umepepa misumari na kwa Mungu misaa ni mbaya. Utatamani kurudi kwa tubu ya mama yako. Allah. Allah. Ah, hapana. Nimekataa hiyo. Hapana bwana. Hiyo ni maneno ambayo hayawezekani. Haiwezekani. It is not possible. Ona wenye wanaongea mambo ya kusulupisha. Leo mzaa aliniambia hivi mm -hmm. wanaenda kutokezewa tu maono wakilala mm -hmm. wakati wanaongea watakuwa wanaona wanamkonga Yesu misumari kwa maono mm -hmm. kwa mhm. ndoto mm -hmm. mtu anaamka anaanza kushangaa, mbona nakonga Yesu msumari? Ng'ombe wewe! Oh my day. What? Stupid. <laughs> Jinga wewe! Mimi nawaombea Mungu awabadilishe mm. maana majira yenye tunaishi sasa ni majira nyeti kabisa ya hukumu. Hey, eh, wacha stories zako. What are you saying? What are you saying? Hey!